बसमीम अल्लाम हाजरीन आज हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करने वाले थे लेकिन हमारे एक मोहतरम सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब ने हमसे ये पूछा है कि सर्वे लैंड से क्या मुराद है और इसके हम कैसे तहकीक़ात करें कि ये जो सर्वे है ज़मीन है इसके हम कैसे तहकीक करें तो इस सिलसिले में मेरी जो मालूम है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं अंग्रेज़ों के ज़माने में <clears throat> उन्होंने हिंदुस्तान में टैक्स वसूल करने के लिए ज़मींदारों से उन्होंने एक जो है वो सर्वे शुरू किया और उसके बाद में सर्वे करने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि एक आदमी के पास दो एकड़ ज़मीन है तो किस तरह से इसको वो पहचान हो तो नंबर उन्होंने दे दिए <clears throat> उसके पास जितनी ज़मीन है उसका वो न, वो बना दिया नक्शा कि साहब इसके पास ये ज़मीन है तो एक नंबर तो इससे सर्वे नंबर पूरे हिंदुस्तान में ये गए <clears throat> और वही सर्वे नंबर सिलसिला हमारे पास भी मौजूद है <clears throat> अब ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ज़मीन की जो पैमाइश है ये 400 साल साढ़े चार सौ साल पहले <clears throat> शेरशाह सूरी ने ज़मीन की पैमाइश कराई थी और उसने जो तरीक़ा इस्तेमाल किया था गालिबा यही है कि वही तरीके पे अभी भी अमल किया जाता है अब मैं आपको <clears throat> ये बताता हूँ कि अब आप ये देख लीजिएगा ये है फार्म सेवन <clears throat> सर्वे की जमीन जिसके पास होगी उसके पास फार्म सेवन होना लाजमी है क्योंकि उस फार्म सेवन में उस ज़मीन के बारे में लिख दिया गया है कि दो सर्वे नंबर है दस सर्वे नंबर है तो उसमें एक एकड़ दस घंटे ज़मीन है या चार घंटे ज़मीन है जितनी भी है वो उसके अंदर लिखी हुई है और किसके नाम है पहले किसके नाम थी फिर चूँकि ये तो सिलसिला बहुत पुराना चलता है तो वो तमाम उसमें अंदर लिखी हुई होती है कि आखिर में जिसके पास ज़मीन है उसका नाम लिखा हुआ था कि यह ज़मीन इसके पास है अब इसमें मैं एक बता दूँ सबसे पहले का देह देह के माने देहात तो एक देहात में कितने सर्वे नंबर हैं वो उसमें लिखा जाते होते हैं कि कितने हैं उसके साथ में आगे लिखा होता है ताल्लुका यानी गांव यानी एक गांव में दस भी सर्वे नंबर हो सकते हैं पचास भी हो सकते हैं तो ये गांव के ज़मीन के रकबे के अतबार से होता है उसके आगे लिखा हुआ ज़िला एक ज़िला अब जैसे कराची ईस्ट है वेस्ट है तो कराची ईस्ट में कितने ताल्लुक़ हैं और उसमें कितने देहात हैं तो उनके हिसाब से सारे नंबर लिखे जाते हैं लेकिन बात याद रहने की ये है कि सर्वे नंबर जिसके पास ज़मीन है उसका नाम हो उसमें होना लाजमी है अब आपने ये देख लिया अब ये भी कैसे सर्वे नंबर है दस्तखत है सब कुछ है फार्म उसके पास है अब पता है फार्म को कब बना दस साल बाद बना बीस साल बाद बना कब बना तो ये जो है इसको भी जो है आपके रिवेन्यू मुख्तार कार के जो ज़मीनों के इसके पास रिकॉर्ड होता सर्वे का आप उसके पास जाएंगे कहेंगे ये सर्वे नंबर है ये आदमी के नाम पे लिखा हुआ है हमें तस्दीक कर दें कि वाकई में ये सही है या नहीं है तो जब वो चेक कर लेगा तो उसके लिए ये होगा कि मुख्तार कार के पास जिसकी ज़मीन है वो दरख्वास्त देगा कि मुझे बताया जाए कि ये मेरे नाम पे ज़मीन है अभी भी या नहीं है तो वो तस्दीक के वो एक फार्म जारी करेगा अपने तरफ से तफसली के हाँ साहब ये है ये है इतने घंटे हैं ये है इसके वारिस ये हैं वो तमाम लिख कर उसको जो है वो लेटर देगा और उसके बाद में जो सर्वे नंबर का फार्म उसका अपना है यहाँ दस्तखत करके मुख्तार कार अपने स्टैम्प लगाएगा अब अगर जब वहाँ से तस्दीक हो जाए तो फिर आप समझें कि ये ज़मीन उसी आदमी की है आप उसके बाद फिर उससे आप सौदा करेंगे जो भी माहे आप करें वो करने के बाद में अदा करने के बाद में आप रजिस्ट्री वगैरह भी लोग कराते हैं लेकिन जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि जब आपने अदायगी कर दी ज़मीन की कीमत और उसने आपको रसीद दे दी तो तय हो गया माहे के मुताबिक कि ज़मीन आपने दे दी लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि फिर आप मुख्तार कार के पास जाएंगे और जाके उस आदमी का जो है वो फॉर्म दूसरा बनाएगा उस फॉर्म में आपके उसके नाम यहाँ लिखेगा कि इसके नाम ज़मीन थी अब हमने इसके नाम कर दिया है जब आप आपके नाम वो ज़मीन हो जाए चाहे वो सोसाइटी के नाम हो या फर्दन कोई अलग खरीदना चाहता हूँ तो या कोई बिल्डर हो वो भी खरीदना चाहता हो तो उसके लिए वो अपने नाम कराना ज़रूरी है जब वहाँ पे उसका नाम आप हो जाए तो समझे कि ये ज़मीन आपकी आप इस्तेमाल करें कभी भी आपको इसमें धोखा या नहीं होगा क्या साहब ये किसी और की ज़मीन है ये इसलिए कि सर्वे की ज़मीन बिल्कुल जो कहते हैं कि बिल्कुल सही होती है इसमें कोई घपटे की गुंजाइश नहीं है तो लिहाजा मैं सोसाइटी के के से गुजारिश करता हूँ मैं इंतज़ामिया से कि भाई देखो आपकी जो ज़मीन है जो आपके गडाब टाउन में या मलिर में या जो गैर सरकारी ज़मीनें हैं आप ख़रीद रहे हैं तो वो मालूम तो करो सर्वे नंबर भी आप देखें कि उसका नाम है फिर आपने अगर लिया है तो अपने नाम करा लें तो सोसाइटी वाले जो वहाँ पर बनी भी हैं जो बिल्डर्स अपने वो बना रहे हैं तो आपका काम है कि आप जो है उनसे देखें कि साहब सर्वे नंबर में इसका नाम है तो सोसाइटी आप किसी क्योंकि जिस पर ज़मीन का कब्ज़ा लिया जाता है तो उमूमन ये होता है कि जो सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है उसके नाम पे जो है वो बिहाफ में सोसाइटी के वो दस्तखत करता है लेकिन जब पेमेंट हो जाती है सारे मामले होते हैं तो सोसाइटी का काम एक हो जाए मुख्तार कार के पास उस सोसाइटी के नाम पे ज़मीन करा ले इसको मुट्यूशन कहते हैं अच्छा और निमरान का काम भी है कि अगर कोई वो जमीन प्लाट ले रहा है सोसाइटी में या मेंबर है उसको जो प्लाट मिल रहा है तो वो भी इस बात का हकदार है या बाहर से कोई अगर किसी सोसाइटी का प्लाट खरीद रहा है तो उस पर भी अगर जिम्मेदारी ये है कि भाई पहले आप उनसे पूछो सोसाइटी के फार्म सेवन आप दिखाएं उमूमन कोई इस किस्म की बात ही नहीं करता लेकिन तस्दीक के लिए कि आपने जो प्लाट लिया है वाकई में वो प्लाट आप जगह ले रहे हैं वो सही जगह है या नहीं है इस बात का जो है वो भी चाहिए और जहाँ बिल्डर्स के पास भी खरीद रहे हैं बिल्डर से कहें भाई आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं ठीक है हम इसमें लेने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें बताएं कि आपके पास फार्म सेवन है और ज़मीन आपके नाम है तो ये अगर कर लें तो मैं समझता हूँ कि फिर इसमें बहुत सारी और मुश्किल से दूर बचते भी हैं और यहाँ पे अगर कोई कब्जे का मसला मतलब भी हो तो वो भी नहीं हो सकता इस ज़मीन पे अच्छा ये भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर एक सोसाइटी को मालूम हुआ कि उसको दस सर्वे नंबर की ज़मीन उन्होंने खरीद ली और वो तकरीबन बनती है पाँच एकड़ या दस एकड़ की ठीक है लेकिन उसके साथ में जो ज़मीन होगी वो हो सकता है वो सर्वे की ना हो खाली पड़ी हुई हो और आपने उसमें दो चार एक एकड़ ज़मीन आपने अपने कब्जे में ले लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया लेकिन जब तहकीक़त होंगी तो फिर उतनी ज़मीन जिस पे आप नाजायज़ बनाया है वो जो है वो ख़त्म की जाएगी तो इसका आपने एक ख्याल रखना है और मैं एक मशवरा आपको ये भी देता हूँ जैसा मैंने खुद भी इस पर अमल किया कि मैं एक सोसाइटी में मुशीर था वहाँ पे मशवरे देता था लेकिन वह साहब कहीं जा आ नहीं सकते थे तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई ये सारे मामला तो आप ही देखें अब मैंने वो सारे मामला देखने के बाद मैंने देखा कि यह ज़मीन जो है ये जो सेक्रेटरी साहब के वालिद साहब के नाम के पे बिहार पर दस्तखत उनके नाम पर है सोसाइटी के नाम पे नहीं है तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप इसको करा लें बहुत अच्छे नेक आदमी थे फिर मैं खुद मुख्तार कार के पास गया पर जाके उनसे मिला उनको बताया सारे कागजात दिखाए हुए दिखाए देखें एक फाइल आपके पास होती है तो एक फाइल उनके पास भी होती है दो नक्शा आपके पास होता है वो नक्शा उनके पास भी होता है हर चीज़ उनके पास मौजूद होती है ये ना समझे कि सब जो कुछ हम उलट पुलट कर रहे इससे काम चल जाएगा ऐसा नहीं उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है आपके सब कागजात सही हैं ये सब सही हैं तो उन्होंने फिर जो भी मुकर वक्त था उस वक्त में उन्होंने वो जो है उन, उनके वाल साहब के नाम से हटाकर सोसाइटी के नाम कर दी और वो उनके नाम हो गए उनका उन्होंने लेटर भी दे दिया उसके बाद वो मुख्तार का साहब बहुत अच्छे आदमी थे तो उन्होंने कहा देखो जनाब आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं इतने मेहनत करें एक काम और कर लीजिए रिकॉर्ड तो उस सोसाइटी के पाँच छः सौ मेम्बरान थे प्लाट थे उस चालीस एकड़ ज़मीन थी तो उन्होंने कहा कि जब ये थोड़ी सी मेहनत और कर लें कि आपने जो है मुटोशन करा लिया ज़मीन सोसाइटी का नाम करा ली तो आप ऐसा है कि हर प्लाट का आप म्यूटेशन करा लें तो वो हम कर देंगे तो उनसे हमारी बातचीत हो गई उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने पाँच छः सौ प्लाट के सब फार्म सेवन बना दो बुकें बनती हैं एक बुकिंग बुक उनके पास होती है और एक बुक आपके पास होती है तो इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी इसको जो है आपका डबल अलाटिंग कर नहीं सकता और करेगा तो वो वहाँ करेगा तो कोई हमारे पास आएगा हम बताएंगे ये इसके नाम पे है तो फिर वो जो डबल हो गए वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए तो हमने वो बना के दिया और फिर मैंने दूसरे सबको मशवरा जिन्होंने नहीं किया है उनको भी दिया है कि अब भी वक्त है कि आप इसको हर प्लांट को मोटेशन करा लें और उसके बाद में इंशाल्लाह फिर कोई मसाइल नहीं होंगे हमारे उसके ज़मीन पे कब्जा भी हो गया था ना जाए उसके लिए जो है ये बुक जो है बड़ी काम आई उस वक्त हमने कहा कि ये तो हर एक के नाम पे मोटेशन प्लाट है ज़मीन भी सोसाइटी के नाम पे है फिर ये कैसे आ गए तो फिर वो कोर्ट से भी हार गए और वैसे भी उनको कब्जा छोड़ना पड़ा अब जैसे भी छोड़ना पड़ा उसके तो सब तफसील आपको तो पता ही होती है अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है तो आज मैंने कहा कि पहले जो है इस सिलसिले में आपको बताऊं तो इसका ज़रूर ख्याल रखें और अभी भी जो प्लाट खरीदने जा रहे हैं उनको भी चाहिए और जो सोसाइटी जो है वहाँ पे जगह सर्वे की ज़मीन ले रही है तो उसको चाहिए लेने से पहले तस्दीक करा लें सोसाइटी का नाम करा लें उसके बाद में करें यह सही तरीका है जो मुझे पता था मैंने बता दी आपको अगर इसमें कोई बात आगे वो हो तो आप मुझे बताएं और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि ज़रूरी जो मालूम हों वो आप तक पहुँचती रहें असलकम वरहमल वर्का